Mercedes ve Chicago. Co to mám? Co s tím mám udělat? Je, natoč vás to. Načít, jo. Natoč. Načít. Jo, natoč. Ne, načni, natoč. No tak jo. Tak ty dostali dort. A co u něj udělá? No, tam nebude vidět ten dort. Ale bude. Aha. Jen blbně, jak blbně teď, teď se zakousneme, jo? Tři, dva, jedna, teď. Počkej, Stendo, Stendo, hej, hej. Oh, je, já jsem dobrý. Vlastně, Rika Simák přitahuje kačpany. Přitahuje kačpany. Pane inženýre, jak se máme? Výborně. Jak se vám, Dnešní večer se mi velmi vám... líbil. No. A prosím pěkně, musím poděkovat všem, co se tady zúčastnili jako vystupující a zároveň poděkovat všem, co přišli jako návštěvníci, protože dnešní večer byl velmi krásný, komunikativní, vstřícný pro návštěvníky a hlavně plodný pro učinkující. Ty si toho vážíš, že na ně lidi chodí.

Znamy dobrze. Počkej, nebude to další sektor.